那首先由我来就这个事情呢，公司的立场，我们大家来念一下我们的声明啊。那月光半导体今日宣布，对于月光高雄 K7 厂因盐酸桶槽发生异常，导致排污排废污水一事，月光深感其咎。此次异常的应变不当与管理上的疏失，除了惩处相关的失职人员外， 我们将深切汲取此次教训，与过往相同，于异常事件发生后，本公司立即全面就管理、监控及废水处理设施进行检讨，并完成各项改善措施，以确保不再发生类似的事件。本公司近日将遵照高雄市政府及环保局之指示与要求，呈报各项改善措施，而后亦将竭尽全力。 为落实环境保护与持续推动绿色环保，采取更积极的行动。例如，高雄 K 十二厂导入绿建筑设计，节能效益百分之四十四，制成回收水率达五十六 percent。目前取得台湾 E E W H 绿建筑钻石级，与近期也将取得美国 L E E D 白金级认证。此外， 高雄 K 十四厂于二零一二年投资新台币七点五亿元，着手新建全高雄所有厂区之集中废水回收厂，预计二零一四年第二季开始运转，届时每日可处理两万吨废废水，回收再利用一万吨，彻底完善我们的废水处理。瑞光再次强调，环境保护与绿色环保是我们的承诺。 未来更不容，未来更不容许疏忽，将更积极执行各项节能和环保的实际行动，为环境保护负起更大的责任。谢谢。那么，以下由我们林院长林玉先生为大家做这进一步的说明。谢谢。各位媒体朋友，你好。首先，针对 K 七废水处理事件造成的负面影响。 我们感到非常不安，也想借此向社会道歉。针对高雄市环保局陈局长的指正，我们虚心接受。对于环保稽核人员造成的不便与困扰，我们也致上深深的歉意。日月光的责任是把基本面做好，我们有决心去改进我们的措施。 也希望这次短线负面事件能带来长线正面的环保意识与进步的企图心。